ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا رب صل على النبي محمد الهدى في جمال محمد في ليلة منه أضال الورى نور المؤيد بالفخر الأوعد طلعت آمنة ولم يشعر بها أحد ليقطع عن عيون الحسد طلعتها آمنة ولم يشعر بها أحد ليخفى عن عيون الحسد باتت ملائكة السماء تزوره وتنال من رؤياه أشرف مقصدي جاءوا بإبريق وتشر سعاد جنباته من لؤلؤ وزبرجدي غزل جيلاه وختموه بخاتمي تمت برؤيته النبوة أحمدي مما زمزم كان غزل صدوره بل زمزم شرف الجزيم بمسندي ناداهم الرحمن عن كفوبه بالعرش مع دار النعيم الأرغدي ناداهم الرحمن أن كفوا به بالعرش ما دار النعيم الأرغدي ثم اعرضوه على الخلائق كلها من كل روحان وكل مجسد فهو الذي من كان في الدنيا له توعيها بالسلامة في غد الإله ومن يخف بعرشه والطيبون على النبي محمد الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأرداني قد صادت في المهدي على الغلمان أعيده بالله ذي السلطان قد ساد في المهدي على الغلمان أعيده بالله ذي السلطان حتى أراه بالغ البيان أعيده من شر ذي شناني حاسد مضطر بالعنان أنت الذي سميت في القرآن أحمد مكتوبا على الجنان صلى عليك الله في الأحيان أحمده في السل والإعلان حقا على الإسلام والإيمان الصلاة مع السلام سلمدي للمصطفى الهادي الشفيع محمدي وهدي الصلاة مع السلام سلمدي للمصطفى الهادي الشفيع محمدي شهر المولد كل الأنام بذكر مولد أحمد جاءت لمولد الشريف بشائر وخوارق العادات ليلة مولدي صرف الزمان وأهله بوجودي شرف الزمان وأهله بوجودي سرفي يروح على الزمان ويغتدي فطا ليل الجهل قد عجب الهدى فبدا الصباح بنوره المتوقد فهدى ضلال الحائرين بنوره حتى استبان عناد من لم يهتدي عبدان سبل الرشاد ولم يدع منها سبيلا فهو أكرم مرشدي ومد فينا بحر علم ذاخيري عذب الذي ذا البرد شهل الموريد آياته والمعجزات كثيرة آياته والمعجزات كثيرة شهدت بصحتها عقول الحسد البدر شق بأمره والشمس إليه وربطت له ردت بغير تردد والوعش والأشجار قد سجدت له وعليه قد سلمنا بعد تشهد ومن اليسير سقى والطعم جيشه حتى كتفا ويسيره لم ينفدي أسرى وقد أسرى به سبحانه يقضان ممتدئا العالي الفرقد وعلى على الأفلاك والأملاك في وعلى على الأفلاك والأملاك مسراهم يشهد غم ما لم تشهدي وله مدى أنفاسه مع ربه ما شئت من قرب ما مشهدي وله الوسيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم الموعيد تعدادوها فالمدح يقصر عن بلوغ المقصد يا سيد السادات جئتك قاصدا أرجو حماك فلا تخيب مقصدي ما لي سوى حبي لديك وسيلة وحبي لديك وسيلة فمن علي بفضل جودك أسعد إني نزيلك والنزيل لديك يا خير الأنام بكل خير يغتدي فعليك منا كل وقت دائما أزكى الصلاة مع السلام سرمدي صحابتك الكرام جميعين والتابعين لهم بخير فجادي قد عل بما قد علمت من الآذى والظلم والضعف الشديد فأسعدي اشفع لربك أن يعافيني وأنت واشفع لربك عين وعافيني وأن لا يشمت الأعداء بي يا سيدي يا ربي يا الله هذا المصطفى شفيع في وعافي سمعي وردودي هذا سماع حديد مولد انتهى والحمد لله المعين المعين செய்தி أرجو بها في هذه دنيا المصالح والشفاعة في غادي يا ربنا أصلح سرائرنا وزي ختنا بأسرار النبي محمد يا ربي وارحمنا ووفقنا واجدنا ووفقنا وجد والتف والهمنا الرشاد وسديدي واسفع ومن بجمع شمل وغفيرا لمحمد بن محمد بن محمد لمحمد بن محمد بن محمد لمحمد بن محمد بن محمد مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك ممدوحا بفرقاني حب النبي على الإنسان مقترب وحب أصحابه نور ببرهاني كان يعلم أن الله خالقه من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمي أن أبا بكر ببهتان ولا أبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفاني ولا علي أبا سبتين نعم فتن يصابيه الله في سر وإعلان أوصى به الله في سر وإعلان ولا سعيدا وسعدا طلحة وزبيرا عميرا وابن عوف عبد الرحمن ابن الشريعة بعر العلم منتخب والبيت لا يستوي إلا بأركانه مني شعت مناقبه في الناس كلهم ما بين علم وأحكام وتبيان لا يستطيع العدا منهم محاربة ولو أردت رب العباد بجنات ورضوان رب العباد بجنات ورضوان فمن أحبهم قد نال منزلة عند الإله وجازه بإحسان عليه من سلام الله أطيبه بعد الصلاة على مبعوث الرحمن محمد وذراته وعصبته نعت الورق في أوراقي أغصاني يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا علمي لا حبيب فأنت نور الهدى في كل كائنة وأنت سر الندى يا خير معتمدي وأنت حقا غيا بالخلق أجمعهم وأنت هادي المرى لله بالسدد يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لو يولد ولم يلد يا من تفجرت الأنهار نابعة من إصبعه فروا والجيز بالمدد إني دامسني ضيم يروعني أقول يا سيدي صادتي يا سندي كل شفيع ملال رحماني من زلني ومن علي بما لا كان في خلدي والله بعين الله قلبي دائما نبدا واذكر بقولك تقصيري ما دل مضي واعتب علي بعفو منك يشملني فإنني انت يا مولاي لما حدي إني توسلت بالمختار أشرف من راق السماوات في الواحد اللحدي رب الجمال تعالى الله خالقه فمثله بجميع الخلق لما مجدي الخلائق المرسلين ذرى ذخر الأنام وهاديهم إلى الرشد به اتجهت والله يغفر لي هذا الذي هو في ظني ومعتقدي فمدعوه لم يزل دابي مدى عمري واحبه عند رب العرش مستندي عليه أزكى الصلاة لم يزل بدا مع السلام بلا حسر بلا عدد ضلالي والسعدية للمجد قاطبة بحر السماء والجود والمدد خير الصلاة على خير الهدى تجرى ما لا البرق من آفاق نجمائي ثم الصلاة على خير البرية من أتى إليه بوحي لله جبريل مولاي سل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم تعطينا يا رسول الله إلهي تم من نعمة علينا ياه يا الله ووفقنا لشكرك ما بقينا يا رسول الله الهي تم من نعمة علينا ياه يا الله ووفقنا لشكرك ما بقينا يا رسول الله أذقنا برد عفوك والعوافي ياه يا الله وهون كل مطلوب علينا يا رسول الله فإن لا نعول في مهم ياه يا الله على مبينا ولا ما قد لقينا يا رسول الله ولا سبب ولكن يا هو يا الله إذا لا أطفكم لها قمينا يا رسول الله وسلع على رسولك كل عين يا هو يا الله محمد النبي كل يمينا يا رسول الله وآله أسعى بالكرام يا يا الله لكم ضعي هم كل صالحين يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله السلام عليكم